नमस्कार कृषि बहसमा यहाँहरूलाई स्वागत छ आजको हामी कृषि बहसको आजको अङ्कमा हामी एउटा परियोजना बारेमा छलफल गर्दैछौँ यहाँ हामीसँग अहिले ग्रामीण उद्यम तथा विप्रेषण आयोजना जसलाई समृद्धि प्रोजेक्ट भनेर बढी चिनिन्छ यो छोटकरी रूपै सबैभन्दा बढी लोकप्रिय छ त्यसको चाहिँ आयोजना प्रमुख आउनुभएको छ शालिक राम दाहालज्यू आउनुहोस् उहाँसँग यो प्रोजेक्टले के काम गर्छ कस्तो क्षेत्रमा लगानी गर्छ कुन क्षेत्रमा काम गर्छ कुन भूगोलमा काम गर्छ यसबारेमा छलफल गरौँ यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद अब अलिकति यो प्रोजेक्टको थोरै भनिदिनुहोस् त यो ग्रामीण उद्यम तथा विप्रेषण आयोजना समृद्धि चाहिँ नेपाल सरकार र कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोष आइफाड बिच सम्झौता भएर उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत सात वर्षको लागि सञ्चालित आयोजना हो यो कार्य यो आयोजना प्रदेश नम्बर एकका आठवटा जिल्ला प्रदेश नम्बर दुईका सातवटा जिल्ला र बागमती प्रदेशको एक जिल्ला गरेर जम्मा सोह्रवटा जिल्लामा कार्यान्वयनमा आएको छ र यसमा हामीले मुख्य रूपमा कृषि कृषिजन्य वस्तुको सप्लाई चेन आपूर्ति श्रृङ्खला विकास गर्ने सिपमूलक तालिम र मर्यादित रोजगारी सहितको सिपमूलक तालिम चलाउने र वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिहरूका परिवार र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यो दिगो कृषि विकास र सिपमूलक तालिममा आबद्ध गराएर उनीहरूको आय आर्जनलाई चाहिँ दिगो बनाउने मुख्य चाहिँ यो आयोजनाको उद्देश्य हो यो चाहिँ अब यसो सुन्दाखेरि चाहिँ कृषिजन्य बाली वस्तुको क्षेत्रमा काम गर्ने भएपछि त कृषि मन्त्रालयले गर्नुपर्ने तपाईँहरू आपूर्तिले गर्नु हो हो यो चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने कृषि मन्त्रालयले चाहिँ कृषिजन्य वस्तुको उत्पादनमा बढी जोड दिन्छ र हाम्रो काम भनेको चाहिँ आपूर्ति श्रृङ्खला उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको काम भनेको चाहिँ आपूर्ति श्रृङ्खला विकास गर्ने पनि भएको हुनाले उत्पादित वस्तुहरूलाई चाहिँ दिगो रूपमा आपूर्ति गर्ने र उनीहरूको चाहिँ त्यो उत्पादकदेखि उपभोक्तासम्मको त्यो बिचको चेनलाई चाहिँ सस्टेनेबल बनाएर उत्पादकहरूलाई चाहिँ बेस्ट भ्यालु दिने चाहिँ उद्देश्य भएको हुनाले हाम्रो चाहिँ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत यो सञ्चालन भएको हो यसमा चाहिँ के के गरिन्छ त त्यो उत्पादन तपाईँको सप्लाई चेनलाई बलियो बनाउनलाई चाहिँ के के काम हुन्छ राइट यसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि विशेष गरी हाम्रा दुईवटा पात्रहरू उत्पादक र ट्रेडर दुईवटा पात्रहरूको बिचमा हामीले चाहिँ चाहिँ इन्ट्रेक्सन गराउँछौँ र ट्रेडरहरूले चाहिँ ट्रेडर हाम्रो एजम्सन के हो त भन्दाखेरि ट्रेडरहरूलाई चाहिँ उपभोक्ताको वास्तविक माग थाहा हुन्छ त्यो चाहिँ क्वालिटी पनि थाहा हुन्छ अनि भोल्युम पनि थाहा हुन्छ त्यस कारणले ट्रेडरहरू मार्फत नै ट्रेडरहरूकै डिमान्ड अनुसार चाहिँ कृषकहरूलाई उत्पादन गर्न प्रेरित गर्ने उद्देश्य बमोजिम हामीले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफर्म मार्फत एकै ठाउँमा भेला गराउँछौँ त्यसमा चाहिँ प्राविधिक व्यक्तित्वहरू हुन्छन् ब्याङ्क फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरू हुन्छन् त्यसै गरी विभिन्न तहका सरकारको उपस्थिति हुन्छ उत्पादक हुन्छ व्यापारीहरू हुन्छ र केही मात्रामा उपभोक्ताहरूको पनि हामीले प्रतिनिधित्व गराउँछौँ र त्यहाँनिर वास्तविक माग के हो र कुन सङ्ख्यामा कुन भोल्युममा चाहिँ कृषिजन्य वस्तुको चाहिँ माग छ भन्ने कुरा व्यापारी र उपभोक्ताबाट हामीले कृषकलाई कन्भिन्स गराउँछौँ र कृषकहरूलाई चाहिँ त्यो बमोजिम त्यो माघ बमोजिमको वस्तु उत्पादन गर्नको लागि हामीले मोटिभेट गराउँछौँ मोटिभेट के मानेमा भन्दाखेरि के हामीले टेक्निकल चाहिँ सपोर्ट दिन्छौँ तालिम सर्ट टर्मको तालिम दिन्छौँ त्यो हामीले हामी मात्र पनि गर्दैनौँ त्यसलाई चाहिँ सकेसम्म व्यापारीहरूलाई पनि हामीले कुनै न कुनै रूपमा उनीहरूलाई इन्भल्भ गराएर त्यसमा इन्भल्भ गराएर सानो उनीहरूको पनि लगानी सुनिश्चित गरा गराएर र कृषकहरूलाई चाहिँ प्राविधिक ज्ञानहरू दिएर हुन्छ कि कुनै न कुनै किसिमले ट्रेडरहरूलाई पनि हामीले त्यहाँ इन्भल्भ गराएर हामीले त्रिपक्षीय रूपमा कृषकहरूको चाहिँ उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने काम गर्छौँ त्यो उत्पादित वस्तुहरूलाई चाहिँ उपभोक्तासम्म दिगो रूपमा लिएर आउनको लागि ट्रेडरहरूलाई पनि हामीले केही इन्सेन्टिभहरू दिन्छौँ त्यो इन्सेन्टिभ चाहिँ थोरै मात्रामा फाइनेन्सियल्ली पनि हुन्छ तर हाम्रो मेजर फोकस चाहिँ फाइनेन्सियली भन्दा पनि उनीहरूलाई चाहिँ दिगो रूपमा व्यापारीको पनि दिगो रूपमा चाहिँ उत्पादन भइरहन्छ भने त्यो चाहिँ त्यो उसलाई चाहिँ बेनिफिट नै हुँदो रहेछ त्यसै हामीले त्यसलाई पैसालाई चाहिँ सेकेन्डरीमा राख्छौँ पैसाभन्दा अगाडि चाहिँ अरू टेक्निकल सपोर्टहरू चाहिँ हामीले दिन्छौँ दुई दुवै पक्षलाई उत्पादकलाई पनि ट्रेडरलाई पनि हामीले गर्ने सपोर्ट चाहिँ हजुर खास गरिकन फाइनेन्सियल सपोर्टलाई नै बढी मानिसहरूले चाहिँ प्रायोरिटीमा राख्छन् त्यो मध्ये चाहिँ हामी उत्पादकलाई बढी दिन्छौँ कि यो व्यापारीलाई बढी दिन्छ अभियसली उत्पादनलाई बढी दिनु त यहाँ हालो किनभने पहिलो प्रायोरिटी त उत्पादन नै हो त्यस कारणले उत्पादकलाई हामी बढी दिन्छौँ किसानहरूलाई मोटिभेट गराउनको लागि पनि किनभने उत्पादन नै भइदिएन भने व्यापार हुँदैन भन्ने कुरा हामीले महसुस गरेको हुनाले नै यो प्रोजेक्ट अलिकति रिडिजाइन भएर आएको हो त्यस कारण पहिलो प्रायोरिटी चाहिँ उत्पादकलाई नै हुन्छ तर उत्पादन गर्दै गर्दाखेरि उनीहरूको बाइब्याक ग्यारेन्टी एक हदसम्म हामीले गरेर मात्र उनीहरूलाई उत्पादन गर्न मोटिभ गर्छौँ अब यहाँ एउटा यही एउटा सबैभन्दा धेरै चल्तीको विषय के छ भने यहाँ उत्पादक छ यहाँ व्यापारी छ त्यस पछाडि उपभोक्ता आउनेको यो बिचमा सप्लाई गर्ने जुन छ नि सप्लाई चेनको विषय पनि छ यो सप्लायरहरू चाहिँ जसलाई यो भाषामा चाहिँ मध्यस्थकर्ताहरू अथवा अझ छुच्चो भाषामा बिचौलिया पनि भनिन्छ अहिलेसम्म यी यी मानिसहरू चाहिँ मोटाइराखेका छन् भन्ने कम्प्लेन धेरैतिरबाट आउँछ यहाँहरूको सिस्टममा त बिचौलियालाई नै सपोर्ट गर्ने खालको जस्तो पनि किसिम हजुर यस्तो रहेछ हामीले काम गर्ने गर्दै गर्दाखेरि जस्तै खोटाङमा भोजपुरमा कृषकहरूले उत्पादन गरेका कृषिजन्य उपजहरू हामीले काठमाडौँसम्म लिएर आउनको लागि व्यापारी नै चाहिन्छ ट्रेडर नै चाहिन्छ त्यसमा कृषकहरूले मात्र त्यो सामान आफूले उत्पादन गरेको एउटा सानो भोल्युमको सामानलाई चाहिँ उनीहरूले काठमाडौँसम्म अथवा ठुलो बजारसम्म लिएर आउन उनी उनीहरू असम्भव हुन्छन् त्यसले गर्दा उनीहरूले भ्यालु आफ्नो उत्पादनको भ्यालु चाहिँ पाइरहेका हुँदैनन् यो यही कुरालाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नको लागि हामीले ट्रेडरहरूलाई चाहिँ केही सपोर्ट गरेका हौँ तर उनीहरूलाई गर्ने सपोर्ट भनेको हामीले उनीहरूले त्यो बिचमा बसेर जति पनि नाफा खाउन् त्यो गरून् भनेर होइन कि हामीले उनीहरूलाई ती ती किसानहरूको सामानहरू चाहिँ लिएर आउनको लागि ती किसानहरूको चाहिँ ब्याक ग्यारेन्टी गर्नको लागि हामी बाध्य पार्नको लागि हामीले सपोर्ट गरेका छौँ र हाम्रो अहिले अहिलेसम्मको अनुभवमा के छ भन्दाखेरि ट्रेडरहरूको पनि आफ्नो लगानी त्यहाँ सुनिश्चित गरिसकेपछि त्यो दुई दुईवटा पक्षको बिचमा इन्ट्रेक्सन भएर मूल्य निर्धारण हुने र बजारको हामीले इन्फर्मेसन सिस्टमले चाहिँ विभिन्न ठुल्ठुला बजारहरूको चाहिँ तरकारीका मूल्यहरूको चाहिँ हामीले चाहिँ किसानहरूसँग चाहिँ इन्फर्मेसन पुर्याउने गरेको हुनाले गर्दाखेरि हजुरले भन्नुभएको जस्तो बिचौलिया चाहिँ हाम हाम्रै प्रोजेक्टको माध्यमबाट अथवा हामीले अनुदान दिएको माध्यमबाट बिचौलियाहरू चाहिँ मोटाउने अवस्था रहँदैन त्यो पारदर्शी हुन्छ र उनीहरूको दुई पक्षको बिचमा चाहिँ इन्ट्रेक्सन भएर चाहिँ मूल्य निर्धारण हुन्छ एउटा बिचौलियाले चाहिँ एकदम कम भ्यालु दिन्छ किसानलाई भनेदेखि उनीहरूले अर्को भनौँ न अर्को व्यापारीलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ छनौट गर्ने स्वतन्त्रता छ त्यहाँ धेरै हामीले चाहिँ मल्टिस्टेक होल्डरहरूलाई चाहिँ हामीले लिएर आएका छौँ र किसानहरूमा एक किसिमको अवेरनेस पनि वृद्धि भएको हुनाले हजुरले भन्नुभएकै जस्तो ठ्याक्कै त्यो अवस्था छैन स्वाभाविक रूपमा फेरि पनि प्राइभेट सेक्टर जहाँ आफूलाई नाफा हुँदैन त्यहाँ गएर काम गरिदिँदैन त्यसले गर्दा उल उसलाई मोटिभेसन गराउने अलिकति इन्सेन्टिभाइज गर्ने त गर्नु नै पर्छ किनभने उनीहरू पनि यही यही मार्केटका एउटा चाहिँ पार्ट हुन् त्यस त्यसले गर्दा हामीले उनीहरूलाई त्यो त्यो हजुरले भन्नुभएकै जस्तो शब्द प्रयोग गरेर भन्दा पनि त्यो यो मार्केटका एउटा चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण प्लेयरहरू हुन् भनेर हामीले ट्रिट गरेका छौँ र उहाँहरूलाई निरन्तर रूपमा हामीले तालिमहरू गराइरहेका छौँ इन्ट्रेक्सनहरू गराइरहेका हुन्छौँ त्यसले गर्दाखेरि त्यो त्यस्तो अवस्था चाहिँ हुँदैन यसले कृषकहरूको उत्पादन उत्पादकत्व बढाउने र उनीहरू बेस्ट भ्यालु दिने नै अवस्था चाहिँ पाएको मैले देखेको छु जस्तो तपाईँहरूको कमान एरिया लगानी क्षेत्रमा हजुर लगानी क्षेत्रमा उत्पादित वस्तु बजारमा आएर बिक्री हुँदाखेरि हजुर यो बिचमा यो सप्लाई चेनमा कति मूल्य वृद्धि हुने रहेछ अथवा मूल्य वृद्धिको आधारमा उत्पादकले पाउँछ कि पाउँदैन यो तपाईँहरूले केही रिसर्च गरेको अनुगमन गरेको हजुर यस्तो छ तर पनि के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि जस्तै विशेष गरी तरकारीको हरियो तरकारीको कुरा गर्नुपर्दाखेरि यसको मूल्य एकदमै छिटो छिटो फ्लक्चुएसन हुने कुरा रहेछ त्यसले गर्दाखेरि ठ्याक्कै हामीले प्रेडिक्सन गरेर यति नै आउँछ भनेर भन्न सकिने अवस्था त हुँदैन तर फेरि हामीसँग केही अरू वस्तुहरू छन् यो सुगन्धित जडीबुटी जडीबुटीहरू छन् होइन तेलजन्य जडीबुटीहरू छन् म्याप्स भन्छौँ हामी त्यसलाई त्यसै गरी माछा त्यसै गरी खसी बोका बाख्रा पालन छ यिनीहरूको चाहिँ हजुरको भ्यालु एड हुँदाखेरि पनि एउटा त्यो रिजनेबल भ्यालु एड भएको हुन्छ तरकारीको हकमा त्यो वेस्टेज हुने चाहिँ उसले गर्दाखेरि अलिकति फ्लक्चुएसन हुन्छ त्यसलाई उत्पादनले पनि चाहिँ फ्लक्चुएसन गराइरहेको हुन्छ तर अन्य उत्पादनको हकमा एकदमै किसानले नै हाई भ्यालु पाउने अवस्था छ जस्तै म्याप्स मैले भनिहालेँ हामी त्यो बाह्रको त्यो वनको त्यो करिडोरमा आफ्नो त्यो आफ्नो जग्गै नहुने किसानहरूले चाहिँ राम्रो राम्रो आम्दानी पाएर काम गरेको हामीले देखेका छौँ त्यसै गरी यो माछा पालनमा किसानहरूले चाहिँ राम्रो आम्दानी वृद्धि गर्न सफल भएको हामीले पाएका छौँ बाख्रा पालन हामीले खसी बोकाहरूको चाहिँ ठुलो बजार ठुलो बजारहरूमा हामीले त्यो आपूर्ति नै गर्न सकिरहेका छैनौँ त्यस्तो अवस्था रहेछ विशेष गरी यो बर्दिवास एरियामा जहाँ यो ब्यारेकहरू अथवा यो आर्मी ब्यारेक प्रहरीको ब्यारेकहरू हुन्छ त्यो त्यो ठाउँमा गाउँलेहरू मिलेर एउटा खसी काटेर खाउँ भन्ने अवस्था पनि त्यो पाउनलाई एकदम गाह्रो गाह्रो हुँदो रहेछ हजुरको त्यति धेरै चाहिँ डिमान्ड छ त्यसले गर्दाखेरि यो भ्यालु एड हुँदाखेरि पनि किसानहरू बेनिफिट भएको अथवा किसानहरूकै किसानकै मूल्यको आधारमा रिजनेबल भ्यालु एड भएको पाइरहेको मैले चाहिँ जहाँसम्म अर्ग्यानिक प्रडक्टहरू छ जो जुन अलि बढी मूल्य आउने खालको तिनीहरूको अब अभियसली धेरै मूल्य आउने नै भयो यो चाहिँ सराबरी छ र सधैँ कन्सटेन्ट पनि हुँदैन यो चेन्ज चाहिँ भइरहेको छ कति चाहिँ यहाँको उद्देश्य केही होला नि अथवा कति घर घरधुरीलाई समेट्ने कति लाभ ग्राहीहरू समेट्ने भन्ने केही ठ्याक्कै हामीले यो सप्लाई चेनमा कुरा गर्नुपर्दा हामीले दस हजार घरधुरीलाई हामीले टार्गेट गरेका छौँ र अहिलेसम्म हामी दस हजार घरधुरी रिच भएका छौँ पुगेका छौँ तर उनीहरूलाई सस्टेनेबल गराउने काम हाम्रो अलिकति बाँकी छ यो विभिन्न अब यो कोभिड लगायतका अरू विभिन्न उहरूले गर्दाखेरि उहाँहरू उहाँहरूलाई त्यो सस्टेनेबल बनाउन सकिरहेका छैनौँ तर हामी दस हजार प्लसै घरधुरीमा हामी पुगेका छौँ यसको चाहिँ स्पिल ओभर इफेक्ट पनि हुँदो रहेछ त्यो भनेको कस्तो भने हामीले पच्चिसवटा घरधुरीलाई यहाँ टार्गेट गरेर गरे हुन्छौँ उनीहरूले उत्पादन गर्न थालिसकेपछि उनीहरूको बिक्री हुन थालिसकेपछि त्यहाँ व्यापारी पुग्न थालेपछि छिमेकी होइन वरिपरिका छिमेकीहरू पनि उत्पादन गर्छन् र त्यो व्यापारीसँग चाहिँ कनेक्सन हुन्छन् त्यसले गर्दाखेरि ती ती घरधुरीहरूलाई हामीले काउन्ट नगर्दाखेरि पनि हामी दस हजार घरधुरीमा हामी रिच भइसकेका छौँ तर हाम्रो प्रोजेक्टको कारणले हाम हाम्रो समूहहरूको कारणले हाम्रा उत्पादकहरूको कारणले गर्दाखेरि त्यो देखेर छेउछाउमा उत्पादन गर्नेहरूको त्यो एउटा स्पिल ओभर इफेक्ट हुँदो रहेछ त्यसले चाहिँ हामीलाई अझ हामीलाई उत्साहित बनाएको छ त्यो सङ्ख्या अलिक ठुलो छ अहिले त यो समावेशीको कुरा पनि हुन्छ कि राइट यो जेन्डरको कुरा पनि हुन्छ यस्तो चाहिँ के छ हो हाम्रो पनि हामी समावेशीमा एकदमै सेन्सिटिभ छौँ हाम्रो के छ भने हाम्रो टार्गेट ग्रुप नै असी असी प्रतिशत टार्गेट ग्रुप चाहिँ हाम्रो below the poverty line poverty line हाम्रो गरिबीको रेखाभन्दा मुनिको जनसङ्ख्या नै हाम्रो असी प्रतिशत हुनुपर्छ हामीले पहिले हामी इन्टरभेन्सन गर्दाखेरि हामीले एकदम सक्षम सम्पन्न मान्छेलाई गर्ने भन्दा पनि बिस प्रतिशत त्यस्तो पनि हुन्छ किनभने त्यो चाहिँ किन हुँदो रहेछ हजुरको भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ छिमेकीलाई सपोर्ट गर्नको लागि पनि त्यहाँ अलिकति होइन थोरै होइन सापट्टि दिने अरू सपोर्ट गर्ने त्यो ट्र्याक्टर भएको मान्छे यस्तो चाहिँदो रहेछ हजुरको एउटा एउटा समूहमा चाहिँ समूहभित्र पच्चिसजनाको समूह छ त्यहाँभित्र एकजना चाहिँ आफ्नो घरमा आफ्नै ट्र्याक्टर छ जोत्ने ट्र्याक्टर छ भनेदेखि त्यो समूहको मान्छेलाई पहिलो प्रायोरिटी दिन्छ नि उसले यसरी गर्दाखेरि हाम्रो टार्गेट टार्गेटेड ग्रुप नै के छ भन्दा असी प्रतिशत चाहिँ बिलो द पोभर्टी लाइनको छ त्यसले गर्दाखेरि एकदम विपन्न परिवारहरू हामीसँग आबद्ध हुनुभएको छ त्यसै गरी महिलाको हकमा कुरा गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ तेत्तिस प्रतिशत कम्तीमा महिला हुनुपर्ने अनिवार्य गरेका छौँ तर हाम्रो हकमा हामी साठी प्रतिशतभन्दा माथि हामी महिलाहरू सँगै काम गरेका छौँ किनभने कृषिको काममा पुरुषभन्दा महिलाहरूको चाहिँ अलि इफेक्टिभनेस देखिएको छ आय आर्जन बढाउन खेती किसानी गर्नमा उहाँहरूको अलि अलि प्रभावकारी देखिएको छ माछा पालनमै त एकदम एक्जाम्पलहरू छन् हाम्रो महिलाहरूले चलाउनु भएको समूहहरूमा होइन त्यसले गर्दाखेरि अनि अर्को चाहिँ चालिस प्रतिशत तीमध्ये पनि चालिस प्रतिशत चाहिँ रिटर्निङ माइग्रेन्ट्स वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किनुभएका अथवा श्रीमान वैदेशिक रोजगारमा गएका र उहाँहरूले पठाएको पैसा हाम्रो एउटा यो हजुरले नाम हेर्दाखेरि पनि अघि नाम पढ्दा पनि ग्रामीण उद्यम तथा विप्रेषण आयोजना हो विप्रेषणलाई हाम्रो लोभ कहाँनिर छ भन्दाखेरि विप्रेषणबाट आएको पैसा चाहिँ लग्जरियस गुड्समा भन्दा पनि यो इन्टरप्राइज डेभलपमेन्टमा खर्च होस् भन्ने हाम्रो एउटा चाहिँ एउटै चाहना छ त्यसले गर्दा हाम्रो चालिस प्रतिशत चाहिँ हाम्रो रिटर्निङ माइग्रेन्ट्स अथवा श्रीमान चाहिँ विदेशमा हुनुभएकाहरूका चाहिँ परिवारलाई यो आयोजनामा आबद्ध गरेका छौँ अलिकति थोरै थोरै छोटोमा भन्दिनँ त्यो बिलो द पोभर्टी लाइन चाहिँ के को आधारमा गरिन्छ त यस्तो छ गरिबीको रेखाको मापन गर्ने त राष्ट्रिय मापदण्डहरू छन् नि तिनै मापदण्डहरूकै आधारमा हामीले उनीहरूको हाउस होल्ड सर्वे गर्छौँ हाउस होल्ड सर्वेबाट उहाँहरूलाई चाहिँ जस्तै त्यहाँ चाहिँ त्यसको ग्रेडिङ छ म्यापिङको ऊ छ जस्तै आफ्नो फुसको छाना भएको घर घर हुने भयो होइन अथवा आफ्नो जग्गा केही नभएको अथवा न्यूनतम यति यति जग्गा भएको अथवा आफ्नो चाहिँ पशुधनहरू यति भएको अथवा हुँदै नभएको यी कुराहरू छन् र योभन्दा अझ हजुरलाई अर्को थपिहालौँ हामीले चाहिँ प्रदेश नम्बर दुई अहिले मध्य प्रदेश प्रदेश नम्बर दुईमा चाहिँ सोसियो इकोनोमिकली एकदमै भलरेबल अवस्थामा पुग्नुभएका महिलाहरू एक हजारजना महिलाहरूलाई चाहिँ हामीले ड्रिम सपोर्ट प्रोजेक्ट भनेर हामीले त्यही यिनै यही विदिन दिस प्रोजेक्ट नै हामीले ड्रिम्सहरू जो सामाजिक र आर्थिक रूपमा एकदमै एकदमै भलनरेबल हुनुभएको छ जस्तै कसैको श्रीमान बितेर होइन कसैको चाहिँ नि सम्पत्ति सबै बगाइदिएर अब केही पनि नभएको जो चाहिँ अब अब जीवनदेखि नै हजुरको त्यो विरक्तिएर अब अन्तिम अवस्थामा पुग्नु भएको छ त्यस्तो चाहिँ हजारजना चाहिँ महिलाहरूलाई हामीले चाहिँ ड्रिम सपोर्ट प्रोजेक्ट उहाँहरूको चाहिँ त्यो सपना चाहिँ हामीले आफै उहाँहरूलाई नै सपना देख्न लाएर त्यो सपनामा चाहिँ हामीले चाहिँ विभिन्न स्टेपमा हामीले चाहिँ सपोर्ट गरेर उहाँहरूको चाहिँ त्यो सपना चाहिँ साकार गर्नको लागि हामीले चाहिँ त्यो सपोर्ट गरेका छौँ अब यो समय पनि सकियो क्लोजिङमा हजुर एक दुईवटा यो प्रोजेक्ट भनेपछि मान्छेको कन्सेप्ट एउटा भयङ्करै कागजी काम हुने कमिसनका कुराहरू हुने अर्को चाहिँ चलुन्जेलसम्म एकदम वा वा हुने <laughs> सकिएपछि फेलियर प्रोजेक्ट यसमा कस्तो छ यसमा के छ हजुरको भन्दाखेरि हामी चाहिँ डकुमेन्टमा बरु हामी अरूभन्दा अलिकति कमजोर छौँ छोटोमा भनिदिनु होला डकुमेन्टमा हामी एकदम कमजोर छौँ हाम्रो फिल्डमा गएर हेर्दाखेरि बढी काम देखिन्छ यो डकुमेन्टमा बरु हामी कमजोरै छौँ त्यो मानेमा अरू प्रोजेक्ट जस्तो हामी त्यस्ता छैनौँ कमिसन भन्ने कुरा हाम्रो केही पनि हुँदैन किनभने हामीले त्यो त्यस्तो भलनरेबल किसानहरूलाई चाहिँ थोरै सपोर्ट गर्ने मात्र पैसा छ त्यस कारणले हामीले त्यो उनीहरू यहाँबाट पैसा लिन पाइन्छ भनेर यहाँ आबद्ध भएका हुँदैनन् त्यसको जवाब दिएँ र अर्को चाहिँ प्रोजेक्ट सकिएपछि सबै अब सटडाउन हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो त्यस्तो छैन हामीले चाहिँ सँगसँगै स्थानीय सरकारसँग आबद्ध भएर काम गरिरहेका छौँ र स्थानीय सरकारलाई हामीले चाहिँ क्यापेसिटेट पनि गर्दै छौँ हामी आउट हुँदै जाँदाखेरि उहाँहरू चाहिँ ह्यान्डओभर गर्दै गर्दै जाने अवस्था छ र त्यो चाहिँ किसानहरू किसानहरू चाहिँ समूहमा बसेर काम गरिरहेका र स्थानीय सरकारसँग उहाँहरूको चाहिँ पर्याप्त इन्ट्रेक्सन भएको छ र निजी क्षेत्रसँग उहाँहरूको इन्ट्रेक्सन भएको कारणले गर्दाखेरि हामी आउट हुँदाखेरि पनि उहाँहरू चाहिँ अब अब यो यसले निरन्तरता पाउने कुरा चाहिँ हाम्रो हकमा यो एक्सेप्सन हो हस् तपाईँको प्रोजेक्ट राम्रो होस् र तपाईँले तपाईँको प्रोजेक्टले जति कमान एरियामा जति लाभग्राहीलाई जुन किसिमको लाभ दिने विचार गर्नुभएको छ उद्देश्य राख्नुभएको छ त्यो सफल होस् हस् धन्यवाद